Hello everyone. Olá hello. todo mundo. Hello, hello. Oi, oi. Good evening. Boa noite. Have you had a great night? Vocês já estão tendo uma boa noite? Already? Já. And a great day. E um grande dia. Was was Pastor Silas amazing? O pastor Silas foi maravilhoso aqui, né? So this is my first time to Curitiba. Então essa é minha primeira vez em Curitiba. I'll, I'll, I'll learn how to pronounce it before I leave. Eu vou aprender a falar Curitiba direito antes de ir embora. It's been kind of a whirlwind week. Tem sido uma semana maravilhosa. You know, we've been everywhere, I feel like, in Brazil this a gente acho que foi para todo lugar no Brasil essa semana, eu sinto. I think I'm going to wake up tomorrow and the, or the next day and think, where in the world am I? Eu acho que amanhã eu vou acordar ou depois e falar onde, que lugar do mundo eu tô. I don't even know where I am eu nem sei nem direito onde eu tô agora. But I know I'm with a bunch of family members. Mas eu sei que eu tô com muito membro de família aqui. Right? Não é isso? I love Brazilians. Eu amo brasileiros. See, I'm Italian American. Veja, eu sou um americano descendente de italiano. E brasileiros e italianos são muito parecidos. We're passionate people. A gente é um povo apaixonado. Right? Não é isso? So, so então, na verdade, eu, eu peço para ser adotado pelo Brasil. I don't want to be a visitor. Eu não quero ser só um visitante. I want to be Uncle John. Eu quero ser o tio John aqui. And just to show you how much I love you, I'm rooting for Brazil at the World Cup. E só para te mostrar quanto eu amo, eu tô torcendo pro Brasil na Copa do Mundo. <laughs> right. Because the United States didn't make it. Porque os Estados Unidos não se classificou. <laughs> Anyway, I want to say hello to Pastor Biga. De qualquer forma, quero dizer oi pro Pastor Biga. Look how big this man is. Olha o tamanho desse cara, grande. You must be able to bench press a truck. Acho que você é um, um caminhão no supino, ele está falando. Do you go to the eight days a week? Você vai no, na, na, academia oito, oito vezes na semana, é isso? Yeah. Kind of. Is this your wife Kelly? Essa, é, hello, Pastor Viviane, Kelly. Huh? Viviane. Viviane, I'm yeah. so sorry. There's Kelly. Eu tô confundindo a Kelly. Kelly. Viviane, I'm so sorry. Viviane, perdão. Are you esposa... Italian, Viviane? Você é italiana, Viviane, com esse nome That's ele tá falando. Italian name, Porque é um nome it? italiano. Nah, I'm, I'm, I'm... Acho hey, que não. Listen, it's hot in here. Eu tá, tá quente aqui I'm dentro, take, né? I'm gonna take off my jacket. Posso tirar minha jaqueta aqui? Vamos ficar em pé para a gente poder orar? Agora eu sei porque o pastor Luciano está de camiseta também, então. Eu tenho usado camiseta, camisa de manga curta a semana toda. E ele está todo arrumado. E ele falou, já noite vem casual. Então eu tentei enganá-lo para colocar esse blazer por cima ainda. <laughs> Vocês estão se divertindo aqui hoje já? Eu quero que você se divirta aqui nessa noite. A gente tem que ter alegria na casa do Senhor. Você pode dizer amém a é isso? So, I know a lot of you don't know me. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem. The best way I can introduce myself to you is show you my family. A melhor maneira que eu posso me apresentar a você é te mostrando a minha família. Let's see if they come up here. Vamos ver se ele aparece there. right there. Right oh, there they are. There's my Oh, they're up there. E agora apareceram lá em cima também. That's my amazing, beautiful, gorgeous best friend wife of 35 years of marriage. Essa é minha maravilhosa melhor amiga, 35 anos de casado, minha esposa. Eu disse alguns meses atrás para ela, se, ainda, se você ainda fosse solteira, eu ainda estaria indo atrás de você. Those are our four sons, Aqui são os nossos quatro filhos. Our daughter-in-law, nossa nora. We have four G babies, a gente tem quatro bebezinhos N. Through our oldest son and daughter-in-law, que é através do nosso filho mais velho e nossa nora. But Our second born son next to Lisa, Nosso segundo filho mais velho está ali do lado da Lisa. Very serious. Tá, tá, tá muito sério já comprometido com alguém. The other two boys, Mas os outros dois garotos estão disponíveis. And I would love a Brazilian daughter-in-law. E eu amaria ter uma nora brasileira. Because then I would have pretty grandbabies. Porque eu teria netinhos lindos. So come on, social media, let's get busy, girls. Então, por favor, garotas, se ocupem nas mídias sociais deles, por favor. I told them if they don't get married soon, I'm just going to auction them off at a meeting. Eu já falei se eles se, se eles não se casarem rápido, eu vou fazer um leilão com eles mesmo no culto. It's not about it's not about them getting married. Não é a respeito só deles se casarem. It's about G babies. É porque eu quero netos, na verdade. <laughs> Amen. Amém. But that's my family. They all work with Lisa and I então, in Messenger International. Essa é minha família, todos eles trabalham com a Lisa e eu na and Messenger International. We're a very, very close family. E a gente é uma família muito próxima. And I am missing them very much right now. E eu na verdade estou sentindo bastante saudade deles Now, agora. I don't want to just bring a message to you tonight. Agora eu não quero só trazer uma mensagem para você nessa I noite. want to ask the Holy Spirit. Eu quero pedir ao Espírito Santo that he would change our lives forever. que ele transforme nossas vidas para sempre. How many of you want that? Quantos de vocês querem isso aqui? aqui. Then we have to pray. Então nós temos que orar. Okay? Okay? And, and may I say before we pray, e posso dizer antes de orarmos, it's wonderful to see churches come together like this. que é maravilhoso ver igrejas se unindo assim. I salute Pastor Luciano. Eu sa saúdo o pastor Luciano pastor Biga, e pastor Biga e todos os outros pastores que aqui estão que se uniram para construir o reino. Jesus, Jesus ama isso. Fact, Na verdade, acho que ele pula together, quando os pastores se unem. Going, right, ele diz: É isso mesmo. Os meus filhos amam um ao outro. Porque um pai realmente fica chateado quando os filhos brigam entre si. That's the way way God wants us to be. É assim que Deus quer que sejamos. We're all part of the same family. Todos fazemos parte da mesma família. Can you say amen Pode dizer amém a isso. Amen. Amém. Okay, so I want to pray that God really really speaks to us tonight. Então realmente quero orar que Deus fale realmente conosco nessa noite. So let's pray together. Então vamos orar juntos. Heavenly Father. Pai celestial. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Thank you so very much. Nós te agradecemos tanto pelo privilégio de ser parte de sua família. Nós te chamamos de Pai e te chamamos de Rei. Nesta noite eu te peço que o teu Espírito invada este santuário, que o Senhor revele Jesus a nós, como nunca conhecemos antes. E quando o Senhor fizer, que possamos ir de glória em glória, pelo Espírito do Deus vivo, porque eu decreto que o teu reino veio, a tua vontade será feita neste local, como é na terra, como no céu. Para isso te damos toda a glória, todo o louvor e toda a honra, em nome de Jesus. E todo mundo que concorda, grite: Amém! Amém! Você pode sentar. faster than a speeding bullet. Bending steel with his bare hands. Superman. What if we're more like him than we realize? Think about it. Superman draws his strength from the sun. We draw our strength from Jesus Christ, the sun. Superman is not from this world. As a child of God, we are not of this world. Superman possesses supernatural powers. We are supernaturally empowered. But hold up. One thing had the power to stop Superman, bringing the previously invincible down to his knees. Kryptonite. Is it true? Like Superman, our strength is being robbed, neutralizing our power and making us weak. Can it be kryptonite has invaded our lives, taking root? All right. Muito bem. So, let me just say this before I begin tonight. Então deixa eu dizer isso antes de I começar wanna, hoje. I thank Pastor Felipe. Eu quero agradecer o pastor Felipe. Pastor Bola Church, o pastor da Bola de Neve, in em Brasília. And he's been traveling everywhere with me, e ele tem viajado comigo em todos os lugares. Best translator in the world. E ele é o melhor tradutor do mundo. And it's his son's birthday tomorrow. E amanhã é aniversário do filho dele, inclusive. And he won't see his son until late tomorrow night. E ele não vai ver o filho até ontem à so amanhã à noite. God for him? Deus pela vida dele. Come on. Thank <laughs> you. Yeah. Então eu não, na verdade não planejava escrever um livro sobre criptonita. Eu na verdade estava fazendo um, um, estudo profundo sobre o livro de Coríntios. This happened last year. Que isso aconteceu ano passado. And in this study, e nesse estudo Because I had never gone this deep before. Porque eu nunca tinha ido tão profundo assim. I started realizing the why behind some of the struggles that the Corinthian church was going through. Eu comecei a perceber o porquê de algumas lutas que a, que a igreja aos Coríntios atravessava. If you look at history, se você olhar na história, the Corinthian church a igreja aos Coríntios did not impact the city of Corinth. Não impactava a cidade aos Coríntios. Like the early church did. Como a igreja primitiva fazia. You have to understand there's about 25 years from the early church that you read about in the first few chapters of Acts Entenda que há uma diferença de 25 anos da igreja primitiva que você lê em Atos da igreja aos Coríntios. The early church was amazing. A igreja primitiva era maravilhosa. They were changing entire cities. Eles mudavam cidades inteiras. They were putting sick people on streets. Eles eles pegavam, colocavam as pessoas enfermas nas ruas. And just the shadow of the E só a sombra dos apóstolos. Would raise these sick people up. Levantavam essas pessoas enfermas. That's like walking through a hospital and emptying it. Seria como andar por um hospital e esvaziar o hospital. Eles eram conhecidos pelos não cristãos como aquele povo que virou o mundo de cabeça para baixo. A Bíblia diz que cada pessoa na cidade de Lida foi salva. A cidade inteira e completa de Jope foi salva. Toda a comunidade de Sarona foi salva. Corinth was not affected by the Corinthian church. Mas Coríntios não, não era afetada pela igreja aos Coríntios. said, God, there's be a reason. Então eu disse, Deus tem que ter uma and razão. The Lord began to show me. E o Senhor começou a me mostrar there was a kryptonite que havia uma criptonita that was weakening the church. que enfraquecia a igreja. And I had to ask the question, e eu tive que fazer a pergunta: Is our modern Western church today Será que a nossa igreja hoje moderna ocidental like the early church, é mais parecida com a igreja primitiva? Or are we like the Corinthian church? Ou somos como a igreja aos Coríntios? I mean, I speak at conferences. Eu quero dizer, eu falo em muitas conferências. To 15, people there. Onde há entre 4 a 15 mil pessoas nas But conferências. Mas o que passa na minha mente é where the other million people onde estão as outras 2 milhões de pessoas daquela cidade. The early was saved. A igreja primitiva salvava cidades inteiras. Paul the apostle finally writes to the Corinthian church. Então finalmente o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Coríntios. And he says to them, e ele diz a eles: You have known sin among you. Vocês não têm pecado entre vocês. They had favorite preachers. Você, vocês estão pecando, They vocês têm pregadores favoritos, vocês estão divididos. They had immorality. Vocês têm imoralidades. They were suing one another. Um processava o outro. They were going to dinners. Eles estavam indo para jantares. And the rich people were eating all the best food. E o povo rico comendo todas as melhores comidas. And leaving scraps for the poor people. E deixando migalhas para os pobres. So finally Paul says to them. Então finalmente Paulo diz a eles. In 1 Corinthians 15. Em 1 Coríntios capítulo 15. Come back to your right way of thinking. Voltem para a maneira correta de pensar. And stop sinning. E parem de pecar. I say this to your shame. Eu digo isso para vergonha de vocês. And then in another section towards the end of the letter. E aí na outra seção no final da carta. He says that is why many of you are weak. Ele diz é por isso que há muitos de vocês fracos. We have been supernaturally empowered. A gente tem poder que é sobrenatural. We should change our influence. A gente tem que mudar. world of influence. A gente tem que transformar o nosso mundo de influência. But known sin mas nenhum pecado que a gente tolerar, o pecado que a gente tolera nos enfraquece e impede que nós mudemos nosso mundo. nós enquanto igreja, nós temos uma grande função a fazer. Tem tantas pessoas para alcançar. nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo disse e tirar o pecado. Porque a graça de Deus não apenas perdoou nossos pecados. It empowers us to walk walk free from sin. Ela nos capacita para andar livre do pecado. If you haven't been told, se não foi dito ainda a você, as a believer in Jesus, como um crente em Jesus, you're free from sin. que você está livre do pecado, Not just the penalty, não apenas da pena do pecado, but the bondage of it. mas da cadeia do pecado. And we've got to realize as believers, e a gente tem que perceber enquanto cristãos, yes, we're forgiven. sim, nós somos perdoados. But if we continue in sin, mas se continuarmos no pecado, it has consequences. ele tem consequências consequências. If, there, there's five I'm list really quick. Tem cinco que eu quero listar rapidamente. Sin steals our strength. Primeiro, o pecado rouba a nossa força. It's kryptonite. Isso é criptonita. David said in Psalm 31. Davi disse em Salmo 31. Sin has drained my strength. O pecado tem esgotado a minha força. I'm wasting away from within. O meu interior se consome. Sin hardens our heart. O pecado endurece o coração. Our heart is our production place. O nosso coração é o local de produção. Out of it flows the issues of life. Porque é dele que flui os rios de That's vida. Why we're told to guard it. É por isso que a gente é nos dito para guardar o coração. With all diligence. Com toda diligência. Mas o, o, livro de Hebreus diz que nosso coração está endurecido pelo engano do pecado. O pecado também pode trazer um cristão à escravidão. Jesus disse, se você peca voluntariamente, você se torna um escravo do pecado. It, it takes away intimacy from God. E, e também tira a intimidade de Deus. The apostle James tells us us that. O apóstolo Tiago nos diz isso. And it leads to worse complications. E também leva a complicações piores. Jesus looks at a man. Jesus olha para um homem. After healing him. Depois de curá-lo. And say, go and sin no more. E diz, vai, não peques mais. something worse come upon you. Para que algo pior não lhe aconteça. We are not called to be sin conscious. A gente não foi só chamado, não foi chamado para ter uma We're consciência de pecado somente. A gente foi chamado para ter uma consciência de justiça. But if we flirt around with sin, Mas a gente flertar com o pecado, we a gente perde a nossa força. A gente perde nossa vitalidade. A gente perde o nosso testemunho ao mundo. então Paulo finalmente diz aos coríntios: a lei é o que dá força ao pecado. Now this is where I really want to zero in on. What? This is where I really want to focus. Agora é aqui que eu quero trazer foco. Paul wrote this New Testament church, Paulo escreveu para essa igreja no Novo Testamento. A Greek church, uma igreja grega. A Greek church that had never been under the law. Uma igreja grega que nunca esteve debaixo da lei. Do you understand they had never been under the law of Moses? Você entende que essa igreja nunca estava debaixo da lei de Moisés? This is the Greek city of Corinth. Porque a igreja é, é a cidade grega And de Corinto. E ele diz essa cidade. The law a lei is what gives sin its power. É o que dá força ao pecado. Now why would he write that to a Greek church? Então por que ele escreve isso para uma igreja grega? And why would I bring that up in Brazil? E por que eu trago esse assunto aqui no Brasil? We're not Jewish people. A gente não é povo judeu. We're not under the law. A gente não está debaixo da lei. We've never been under the law. A gente nunca esteve debaixo da lei. Before we go there, Mas antes que a gente chegue aí, let me give you some symptoms. Deixa eu te dar algum algum sintoma of somebody who's under the law. De alguém que está debaixo da lei. Tonight's conference. A conferência de hoje à noite. I need to go to church. Ah, eu preciso ir para a igreja. I guess I should pay my tithes. Eu acho que eu tenho que trazer dízimo. Well, I really shouldn't be going to that movie. Ah, eu acho que eu não devo devo ir assistir aquele filme. I can't drink too much. Não dá para beber muito. Okay, what am I giving you illustrations Por que, que eu estou te dando ilustrações? I'm giving you illustrations Eu estou te dando ilustrações of a person da pessoa who is restrained by the word of God. que está restrita pela palavra de Deus. Rather than the word of God being their delight. Ao invés da palavra de Deus ser o seu refúgio e alívio. Are you tracking with me? Você está acompanhando comigo aqui? If we see the word of God se nós virmos a palavra de Deus as keeping us from what we really want to do, que é algo que nos evita fazer o que nós realmente gostaríamos de fazer, it becomes a law to us. então ela se transforma em lei para nós. See, a believer's attitude should be, I get tithe. Veja, a, a, atitude do cristão tinha que ser eu tenho que dizimar. I can't wait to go to church. Na verdade, mal posso esperar para ir na igreja. Oh, I would, I don't even want to mess with that movie. Ah, eu nem quero tocar nesse tipo de filme. Mas a pessoa a qual a palavra de Deus traz restrições, é a pessoa que vê o pecado ganhando força através da lei em sua There's vida. Really Há um grande exemplo bom disso no Antigo Testamento. There was a great prophet. Havia um grande profeta. He was prophet of the Lord. Ele é um profeta do Senhor. His name was Balaam. O nome dele era Balaão. I mean, this guy could hear from God. Esse cara podia ouvir de Deus. And he had a reputation. E ele tinha uma reputação. Whoever he blessed was blessed. Quem ele abençoasse realmente era abençoado. Quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado. então Israel tinha saído do Egito. e were camped on Moab and Midian's uh, plains. E eles estavam acampados nas planícies de Moab e de Midian. The king of Moab, o rei de Moab was a king named Balak. Era um, era um, era um rei chamado Barak. He and all his people were terrified of Israel. Todos os todos ele e o seu povo eram aterrorizados em relação a Israel. Because Israel had destroyed the most powerful nation in the world. Porque Israel destru, tinha destruído a nação mais poderosa do mundo. And they were afraid. E eles estavam com medo. They did this to Egypt, what are they going to do to us? Se eles fizeram isso com o Egito, que farão conosco? But the king heard of this prophet because he was so well known. Mas o rei ouviu desse profeta que era tão conhecido. e ele disse para os seus anciãos: Here's an offering, Aqui está uma oferta. Pretty generous offering, bem generosa. Bring it to Balaam, traga até Balaão. And ask him to come, e peça a ele vir. And curse Israel for e amaldiçoar Israel para nós. If he curses them, Porque se ele amaldiçoar Israel, we'll be able to drive them out. a gente vai poder expulsá-los. So os elders of Midian and Moab went to Balaam. Então os anciãos de Midian e Moab foram até Balaão. And they shared with him King Balak's request. E, com, e, e compartilharam com ele qual era o pedido desse rei. And in Numbers 22:8. E lá em Números 22:8. Balaam looks at these guys. Balaão olha para eles. And says, "Stay here tonight." E diz: "Passem a noite aqui." In the morning I will tell you whatever the Lord directs me to say. Porque de manhã eu vou dizer a você o que o Senhor me direcionar a dizer. Now notice he calls God the Lord. Agora perceba que ele chama Deus de Senhor. So the officials from Moab stay there with Balaam. Então os oficiais de Moab permanecem lá com Balaão. That night, naquela noite, God came to Balaam Deus visita Balaão and asked him, e pergunta-o: Who are these men? Quem são esses homens visiting you? que estão te visitando? In other words, God saying to him, em outras palavras, Deus está dizendo a ele: Balaam, Balaão, Israel is my people. Israel é o meu povo. I have a covenant with Israel. Eu tenho uma aliança com Israel. These guys are from Moab. Esses caras são de Moab. I have no covenant with Moab. Eu não tenho aliança alguma com Moab. Why are you even entertaining their request? Por que, que você está ouvindo o pedido deles? There are some things Há algumas coisas we don't need to pray about. que a gente não precisa nem orar a respeito. We already know what God has said in his word. Que a gente já sabe o que Deus disse em sua palavra. Amen. Amém. You ever heard somebody say, "Well, let me pray about it." Ah, por que tem gente que fala: "Ah, vou orar a esse respeito"? No, you don't need to pray about it. Não, você nem precisa orar. It's very clear in the New Testament. Já está muito claro no Novo Testamento. So God says, "All right." Então Deus diz, tudo bem. Since you didn't get the clue, já que você não, não entendeu, eu vou te dizer o que é a minha vontade. So he says in verse 12, então ele diz no versículo 12: Number one, primeiro lugar, you shall not go with them. você não deve ir com eles. Number two, em segundo lugar, just in case you think about cursing them from your house, caso, caso você pense em amaldiçoá-los aqui da tua casa, you shall not curse Israel because they're blessed. Você não pode amaldiçoar Israel porque eles são abençoados. So I want you to notice how Balaam obeys God. Então quero que você perceba como Balaão obedece a Deus. Everybody's going to applaud his obedience. Todo mundo vai aplaudir sua obediência. So Balaam rose in the morning and said to the princes of Balak. Então Balaão acorda de manhã e diz para os líderes de Balaque: Go back to your land. Voltem para sua terra. For the Lord has refused refused Porque o Senhor se recusou to give me permission to go with you. a me dar permissão de ir com Now vocês. Look at the word Agora olha para a palavra recusou. There's your key. Aqui está a chave. Let me give you a little illustration. Deixa eu te dar uma pequena ilustração. Your son, o teu filho, let's say his name's What's a good Israel, uh, Brazilian name? Uh, Rafael. Felipe is a good name. Oh, Felipe. Yeah. Your son Felipe. Imagina que o teu filho Felipe You know, all of his buddies come over. Todos seus amigos chegam ali. got a soccer ball in his, e todos estão com uma bola ali de futebol embaixo they do go, braço. Felipe, e eles dizem, Felipe, let's go play soccer. vamos jogar futebol. So Felipe então, runs to mom and dad. então Felipe corre para a mãe e para o pai. And he said, Can I go play soccer? E ele diz, posso jogar futebol? And mom looks at Felipe. E a mãe olha para o Felipe. Did you clean your room? Você limpou teu quarto? No. Não. Did you do your homework? Você fez sua tarefa de casa? No. Não. Son, filho, I want you to clean your room eu quero que você limpe o teu quarto, faça a tarefa. So he goes back to the front door, então ele volta lá na porta da frente and he looks at his friends, e olha para os amigos and he goes, I can't go. e ele fala, não dá para ir. In other words, I go, em outras palavras, eu quero ir, mas a palavra da minha mãe me restringe de fazer o que eu gostaria de fazer. That's exactly what's happening here with Balaam. Exatamente é isso que está acontecendo com Balaão. He doesn't say, I'm not going with you. Não é que ele está dizendo eu não vou com These vocês. People are blessed. Esse, povo, é, meu povo é abençoado. Ele obedece a Deus. mas na verdade a palavra de Deus o está restringindo de sua vontade. Não é o seu renovo, não é a sua vontade. então a palavra de Deus se torna lei para nós quando ela nos restringe ao invés de ser o nosso descanso. Eu estou pregando e é melhor você dizer amém. So these guys go back to King Balak. Então esses caras voltam ao rei Balak. said, hey, Balaam refuses to come with us. E falam, ah, Balaão se recusou a vir conosco. So you know what King Balak does? E sabe o que Balak faz? He gets more honorable princes. Ele pega mais coisas honráveis. And he ups the offering. E aumenta o valor da oferta. He now sends a huge offering back to Balaam. Agora manda uma oferta enorme de volta a Balaão. And these guys, e agora esses caras, say, hey, eles falam, ei, King Balak really wants you to come. O rei Balak realmente quer que você venha. Here's Aqui está uma oferta gigantesca. So que é tão maior do que a primeira. So então olha o que Balaam, Olha o que faz. Então Balaam respondeu aos servos de Balaque. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia não poderia fazer alguma coisa além da palavra do meu Deus, do meu Senhor e Deus. So everybody goes, yeah, he's obeying God. Aí, aí a parte todo mundo fala, sim, ele está obedecendo Notice a Deus. His words. Mas não, é pior. I could not. Eu não poderia. Again, De novo, he's being restrained. ele está sendo restringido. Now, why did the king send Agora, a por, bigger offering back to Agora, por que o rei enviou uma oferta maior de volta a Balaão? Why? Por quê? You know, in the United States, sabe, nos Estados Unidos, when I was a teenager, quando eu era um adolescente, we had a comedian, havia um comediante. And his name was Flip Wilson. O nome dele era Flip Wilson. Anybody ever heard of Flip Wilson? Alguém já ouviu falar desse, desse Flip Wilson? He had this famous line. Ele tinha esse, esse, show muito famoso. Ele era muito famoso por essa frase. E a frase era essa. O diabo me fez fazer. That's good. Good. O diabo me fez fazer. No, the devil can't make you do anything. Não, o diabo não pode te fazer, fazer nada. My Bible says each one is tempted a minha Bíblia diz que cada um é tentado when he's drawn away by his own desire quando é movido pelo seu próprio desejo and enticed. e aí se entrega. Now there's the devil's part right there. Everybody say enticed. Agora está aí a parte do que, que o diabo faz, a tentação. Agora, quantos sabem que eu não posso te provocar com algo que você não queira? Se você andasse para mim e colocasse uma carreira de cocaína na minha frente, eu ia falar, pode tira isso daqui. Porque eu não tenho desejo por ele. É por isso que eu não posso ser enfeitiçado por ela. Agora, você pode ser enfeitiçado por aquilo que você realmente deseja. E o diabo não é estúpido. He studies us. Não é burro, ele nos he estuda. he not only studies us, ele não apenas nos estuda, he studied our dads. ele estuda And our moms. nossos pais, nossas mães. Generation after generation. Geração após geração. e ele sabe quais são as fraquezas que correm na nossa linhagem familiar. The devil knew o diabo sabia this prophet que esse profeta had an unhealthy desire for money. tinha um desejo não saudável por dinheiro. So he moves on this ungodly king. Então ele move através desse Deus que não desse rei que não é de Deus. Send him a bigger offering. Manda uma oferta maior. Offer him everything you got. Ofereça tudo que você tem. So this king says to Balaam, então esse, esse rei fala a Balaão, I'll give you anything you want. Eu vou te dar qualquer coisa que você quiser. And when a king offers that to e quando o rei oferece isso a você, that's pretty significant for a guy who's got problems with money. Isso é muito significante para um cara que enfrenta problemas financeiros. So Balaam says. Então Balaão diz. I could not. Eu não poderia. Go beyond the word of the Lord. E além da palavra do Senhor. But now look at his next statement. Agora olha para sua, sua próxima now, afirmação. Therefore, Agora portanto, please, por favor, you also stay here tonight. Vocês fiquem também aqui essa noite. Que eu possa descobrir o que mais o Senhor tem para me dizer. Like more gonna change God's mind. O que que ele acha que vai mudar o pensamento de Deus? Are you seeing how stupid this is? Você está vendo quão estúpido, um burro isso é? Do you see he's still got that desire? Você consegue ver que ele ainda está com esse desejo? Like God's look at him and say. Como se Deus fosse olhar para ele e dizer. Balaam, I had you say no the first time they came. Balaão, a primeira vez eu disse para falar não. Because I knew they'd bring you a bigger Mas eu sabia que era porque eles iam trazer uma oferta maior. And you can do more in your ministry. E agora você vai poder fazer mais no teu ministério. And more for missions. Vai fazer mais para as missões. Isso é ignorante se você pensar. Por que, que ele precisava orar de novo sobre isso? Eu já, como já te disse pela primeira vez, por que, que você precisa orar sobre isso então? So watch what happens. Então olha o que acontece. That night, naquela noite, God came to Balaam Deus veio a Balaão and said, These men e disse para ele: have come to ask you to go with them, Esses homens vieram pedir para ir com eles. Go. Vai. Everybody say, go. Todo mundo diga vá. Now notice it doesn't say the devil came to Balaam that night. Agora pergunta, olha que não está dizendo que o diabo veio a Balaão naquela noite. God came to him. Deus veio a ele. And said, "Go." E disse, vai. Well, maybe I was really being stupid here a minute ago. Ah, então talvez eu que estava sendo ignorante aqui um minuto atrás. Maybe God was having him hold out for a bigger offering. Talvez Deus realmente estava querendo que ele recebesse uma oferta maior. Because He knew they would bring more money. Porque ele sabia que eles trariam mais dinheiro. Do you see this? God is the one that says go. Você está vendo que aqui Deus é aquele que falou para ele ir? Boy, I'm glad Balaam prayed about it again, Eu, aren't you? Ah, então acho que é melhor que que bom que Balaão orou de novo, não é? Why are you so quiet here Por que, que você está tão quieto aqui nessa noite? Are you just thinking real good? Você só está pensando um pouquinho sobre isso, é isso? Go, vai. But only do Mas apenas what I tell faça you to do. o que eu te disser para fazer. So now Balaam, now listen to me. Agora me now escute. Balaam has the word of the Lord Agora Balaão tem a palavra do Senhor to go. Para ir. Doesn't say the devil said. Não tá dizendo que foi o diabo quem disse. God said. Deus disse. He's got the word of God to go. Ele agora tem a palavra de Deus para ir. So look at the very next verse. Mas olha o que acontece no próximo versículo. So Balaam rose in the morning, saddled his donkey and went with the princes of Moab. Então Balão se levantou de madrugada, preparou a jumenta e foi so com os líderes de Moab. He's doing exactly what the word of the Lord told him to do ele the tá night before. Ele está fazendo exatamente o que a palavra de Deus disse para ele fazer na noite anterior. Look at the next verse. Mas olha o próximo versículo. Then God's anger was aroused. Então Deus ficou irado because he went. Porque ele foi. Is God schizophrenic? O que, será? O que, Deus, Deus é esquizofrênico? No. Não. I don't have to preach on that, Eu não tenho I? que pregar sobre isso. Tenho? Não tenho, né? But what's going on? Mas o que está acontecendo? I mean, When they first came, primeiro quando eles vieram pela primeira vez, what do you need to pray about this for? Por que você vocês orar sobre isso? So let me make my will clear to you. Então deixa eu fazer minha vontade clara Number a você. One, primeiro lugar, you will not go with them. Você não vai com eles. Number two, you won't curse the people. Em segundo lugar, você não pode amaldiçoar o povo. Balaam does what God says. Balaão faz o que Deus diz. They come back with a bigger Eles voltam com uma oferta maior. And God says, go. E Deus diz, vai. God said, Go. Deus diz vai. Now Balaam does exactly what God said. Agora Balaão faz exatamente o que Deus disse. And God's angry. E agora Deus está bravo. Now God is not schizophrenic. Agora Deus não é esquizofrênico. We've already established that. A gente já estabeleceu isso. So what's going então, on? Então o que está acontecendo? This is what a lot of people don't know and understand. É aquilo que muitas pessoas não sabem ou não entendem. If you really want something. Se você realmente quiser algo frequentemente ele vai dar a você mesmo que ele saiba you, que não é bom para você e que você vai ser julgado por aquilo Vem, vamos nessa como você pode dizer isso Israel queria um rei a gente quer um rei Samuel like a gente quer ser igual as outras nações Samuel vai para Deus God, what do I do? Deus, o que eu faço? Deus diz, eu não quero que eles tenham um rei. Mas eles querem um rei. Eles querem pegar as, Ele vai pegar as melhores os filhos e filhas vai levar para a batalha. Eu quero ser o rei deles. Samuel volta. Deus, eles têm grandes homens. Deus quer homens, Deus quer ser o rei de vocês. Nós ainda queremos um rei. Samuel volta para Deus. Deus diz, então dê um rei para eles. Mas Deus, o Senhor já falou que não é bom que eles tenham um rei. Dê a eles o rei That's que eles querem. É o que eles querem. Israel's in the wilderness. Israel está no deserto. They got, they got tired of eating this bread. Eles se cansam de comer esse pão. I mean, Can you imagine eating manna? Você imagina o que é comer o maná? Elijah ate two cakes. Ele, ele, Elias comia and, dois bolinhos. And right ran of manna and ran 40 days and nights. De maná e correu 40 dias e noites. Non-stop. Sem parar. I'd like to have protein bars like that myself. Eu gostaria que eu tivesse barras de proteínas assim para mim. Wow. Not in Brazil. Não no Brasil, né? I want to go to the steakhouse. Porque eu quero ir para eu quero ir na churrascaria aqui. But there's other countries I want those cakes. Mas tem outros países que eu quero esse bolinho aí de maná. So the people made a request. Então o povo fez um pedido. Has anyone ever made a prayer request? Tem alguém que já fez algum pedido de oração aqui para Deus? Levanta sua mão, deixa eu ver. Você sabe o que é um pedido de oração, okay, né? So Israel made a request. Então Israel fez um pedido. Psalm 105 verse 40. Salmo 105:40. They asked for meat. Eles pediram carne. And God sent them quail. E Deus os enviou codornizes. Now look at Psalm 78. It gives you a little inside look. Agora Salmo 78 te dá uma visão interna do que aconteceu. By God's power. Pelo seu poder. Look up at me. Olhe para mim. Don't look at the scripture anymore. Não olhe mais para o versículo By agora. By God's miracle working power. Pelo poder milagroso de atuação de Deus. He is about to answer their request. Ele vai responder a pedido deles. He rained meat on them. Fez chover carne sobre like eles dust. como pó. Feathered fowl. Bandos de aves. Like the sand of the sea. Como areia da praia. And he let them fall in the midst of their camp. E levou-os a cair dentro do seu All acampamento. Around their dwellings. Ao redor das suas tendas. Okay. They make a request. Agora lembra do, do pedido? God answers their request. Deus responde o pedido. With his miracle working power. Com seu poder de milagres. He brings in his wind, dá para eles um vento. Flutter, e os ventos e as, os pássaros vêm batendo as, bas, as, asas por todo o acampamento. E tudo que eles têm que fazer é pegar no ar. They don't need dogs, quackers or guns. Não precisa nem de armas ou de cachorros farejadores. Você entende? Enough meat to é carne suficiente para alimentar 220 milhões de pessoas. Quail don't run in that desert. Codernizes não nascem naquele deserto. You understand how miraculous this answered prayer is. Entenda quão miraculosa foi essa resposta de oração. But keep reading. Mas continua lendo aí. So they ate and were well filled. Então eles comeram e foram satisfeitos. For he gave them their own desire. Porque ele satisfez o seu desejo, o desejo deles. But while their food was still in their Mas enquanto a comida ainda estava na boca, the wrath of God came against them, a ira de Deus desceu sobre eles. And slew the stoutest of them, e matou os mais fortes dele. And struck down the choice men of Israel. E feriu os escolhidos de Israel. Eles fizeram um pedido. Deus de maneira miraculosa respondeu. Antes que eles acabassem de comer. Eles foram julgados. Realmente está quieto nessa igreja presbiteriana hoje, ele fala. Okay, I don't even know why we're laughing right now. Eu nem sei porque a gente está rindo agora. Because this is riveting. Porque isso é realmente sério demais. Let me just share something with you. Deixa eu compartilhar algo com você. God never intended Deus nunca planejou for his word to be law to us. que a sua palavra fosse lei para nós. He intended it to be our delight. Ele, ele queria que a sua palavra fosse o nosso refrigério. All right. Ok. So, Balaam goes with these guys. Então Balaão vai com esses caras. He's riding his trusted donkey. Ele está montado no seu jumento de God sends confiança. angel. E Deus manda um anjo. Agora, anjos não são esses bebezinhos gordinhos com auréolas. Eles são homens. there are women angels, 4. Também que Zacarias 4 fala que há mulheres But anjos. men, Mas normalmente são homens. And 8, 9, feet tall. E são mais ou menos muito altos, quase 2, 3 metros de altura. And even than E estão até maiores do que o Biga. big. São grandes. Okay? São grandes, ok? And got a drawn sword. E esse anjo pulsa uma espada. Like this this? Como assim? That sword's reaching about 14 feet. E essa espada é muito grande, 14 pés. And God opens the eyes of the donkey. E Deus abre os olhos do jumento. And she sees the angel. E a jumenta vê o anjo. And she goes, I'm out of here. E ela fala, eu tô fora daqui. She goes out to the field. E ela vai correndo pro campo. He's mad at her. E ele fica bravo com a jumenta. Beats her. Bate na jumenta. Get back on the path. Volta no caminho. So the angel goes to the place where there's a wall on both sides of the street. Então o anjo vai para um lugar onde é estreito, tem paredes dos dois lados do caminho. And he's standing there with that sword drawn fica lá com a espada levantada. E a jumenta vê. e ela vai o mais perto da parede que pode. Na verdade, até esmaga a perna de Balaão. E ele fica bravo e bate de novo na jumenta. Então o, anjo aparece no local onde não há saída nem para a esquerda nem para a direita. E, e, quando o jumento vê o anjo, ela deita e, e, e quase derruba Balaão furious. E Balaão está furioso. And Balaam says to his donkey, e Balaão diz para a jumenta: What are you doing? Onde você está indo? And the donkey opens her mouth. E a jumenta abre seus lábios, sua boca. And she says to Balaam, e a jumenta diz para Balaão: What have I done to you? O que que eu fiz para você? That you struck me these three times. Você tá me batendo já três vezes. And Balaam says, I wish there was a sword in my hand right now because I kill you. E Balaão fala, quem dera tivesse uma espada na minha mão que eu te matava. And the donkey says, Why was I ever disposed to do this to you? E, e, e, a, e a jumenta fala, o que que eu fiz a você? Ever since you had me. eu já fiz isso antes, desde que você me teve. And he goes, no. E ele fala, não. I mean, he's Pensa, ele está conversando com uma jumenta. So then God opens the eyes of Balaam. Então Deus abre os olhos de Balaão. And he sees the angel. E ele vê o anjo. With the drawn sword. Com a espada desembanhada. And Balaam says. E Balaão diz. To the angel. Para o anjo. I have sinned. Eu pequei. Everybody say I've sinned. Todo mundo diga pequei. For I did not know you stood in the way against me. Porque eu não percebi que estavas parado no caminho para me impedir. Now he's woke up. Agora ele acordou. Right? Não é isso? But now look what he goes on to say. Agora olha o que ele continua dizendo. Now therefore, Agora, portanto, if it displeases you, se isso está te desagradando, I will turn back. eu vou voltar. Do you see he's still trying to get você his consegue, way? Você consegue perceber que ele ainda está tentando he's, ir? He's still hoping that angel says it's okay, go ahead. Ele ainda está esperando que o anjo diga não, tudo bem, pode prosseguir. How often do we do this? Quão frequentemente nós fazemos isso? You know, God is our creator. Deus é o nosso criador. He knows what breaks us. Ele sabe o que nos quebra. He tells us to stay away from what would break us. Ele nos diz para ficar longe daquilo que nos corrompe. And yet in our desires we want what breaks us. E mesmo assim nos nossos desejos nós queremos ir atrás do que nos corrompe. And you got to understand when God created human beings. Você tem que entender que quando Deus criou a humanidade, you got free will. Você tem livre arbítrio. You can delight in obeying me? Você pode ter renovo e refrigério em me obedecer? And stay whole and healthy? E permanecer saudável e santo? Or you can pursue your desires that are contrary to mine? E você pode então ou então buscar os seus desejos que são contrários ao dele? And your life will be broken. E a tua vida vai ser corrompida. You know what's interesting? Balaam said, I've sinned. Sabe o que é interessante? Balaão falou eu pequei. Do you know Judas said, I've sinned? Sabe que Judas também falou eu pequei? King Saul said, I've sinned. O rei Saul também falou eu pequei. Mesmo mesmo assim as próximas palavras da boca do profeta foi você perdeu o teu reino. Confessing our sins Confessar os nossos pecados. Confessar o pecado não é o tudo well, para nos libertar. I just confess it, I'm cool. Ah, eu vou só confessar e já estou bem. No. Não. My Bible says, a minha Bíblia diz que quem confessa and forsakes e deixa para trás shall obtain mercy. Esse obtém misericórdia. It's not just confessing. Não é somente confessar. It's also repenting. Também é arrependimento. Can you say amen? Você pode dizer amém a isso? Amém. I have a friend. Eu tenho um amigo. He's a pastor. Ele é um pastor. Before he was a pastor, he was a policeman, Los Angeles County Sheriff Department. E antes de ser pastor, ele era um, um policial no departamento de polícia de Los Angeles. He'd been saved a few years. Ele já salvo alguns anos. He had a habit. E ele tinha um hábito. He smoked four packs of cigarettes a day. Ele fumava quatro maços de cigarro por dia. He knew it was bad for his body. Ele sabia que fazia mal para o seu corpo. He knew his body was the temple of the Holy Spirit. Ele sabia que o seu corpo, seu corpo era um templo do Espírito Santo. So he said, John, então ele disse, John, praying diligently. E ele começou a orar com diligência. God would take cigarette smoking away from me. Deus tira esse cigarro e o fumo de mim. He said, I fasted. Ele falou, John, eu jejuei. Sempre que havia uma fila de oração na minha igreja, I went down. eu ia ali. Please pray for me. Por favor, orem por mim. I want to be free. Eu quero ser livre. Pastors and elders would pray for me. Pastores, presbíteros oravam por Nothing mim. Happened. E nada acontecia. He said every evangelist that came to his church. Ele disse cada evangelista que vinha visitar a igreja. He said I'd have them pray for me. Eu fazia com que eles orassem por mim. This went on for a long time. E isso durou muito tempo. He said then a friend of mine. Então um amigo meu, I'd been witnessing to him. Que eu testemunhava a ele. He smoked two packs of cigarettes. Ele fumava dois maços de cigarros por dia. Said brought him to church one Sunday. E um dia eu levei à igreja. My friend, no domingo, meu amigo, the altar call, no altar, no, went to receive Jesus. no apelo, foi receber Jesus. He said, My friend, e o meu amigo got saved, foi salvo, filled with the Holy Spirit, foi cheio do Espírito Santo, and instantly delivered from e instantaneamente liberto do cigarro. He said, Took my friend home, eu falei, levei meu amigo para casa. And as time went by, e o tempo passou. Madder madder. E eu estava ficando bravo e cada vez mais bravo. I was, I was eu estava bravo com Deus. Said, I just, just Finalmente eu explodi. Eu não entendo. I fasted. Eu jejuei. I prayed. Eu orei. I've confessed your word. Eu confessei tua I palavra. Had my pastors pray for me. Eu, meus pastores oraram Every por mim. Evangelist pray for Cada evangelista I've orou done por this mim. For years. Eu, years. Isso tem durado anos. I bring my friend eu trago meu amigo one service. um culto. I'm so glad you saved him. Eu tô tão feliz que o Senhor o salvou. But I'm mad about this. Mas eu tô bravo com you isso. Delivered him from cigarettes. Você já o libertou do cigarro. And he said, I screamed out my living room. E ele falou, gritei no meio da minha sala. Why haven't you delivered me? Por que eu não sou liberto? This guy's a big guy. Esse cara é um cara grande. He's like that tall. Esse é mais ou menos dessa altura. He looked at me at the restaurant. E ele olhou para mim no restaurante. He said, John, e ele disse, John, it's the only time this has happened my entire life. é a única vez que isso aconteceu na minha vida inteira. He's been in ministry now 30 years. Esse cara agora está no ministério há 30 anos. He said, I heard the audible voice of God. Ele falou, eu escutei a voz audível de Deus. It came over this shoulder. Veio sobre este ombro. He said, when I screamed out in my living room, Quando eu gritei ali na minha sala, God, why haven't you taken this away from me? Deus, por que que o Senhor não tira isso de mim? I heard the Lord say, eu escutei o Senhor me dizer, because you still like it. Porque você ainda gosta. He said, ele disse eu olhei, eu dei uma olhada para o cigarro aceso na minha mão. And he said, I went, e ele disse, eu fiz. Pss. And he said, I have never e ele disse, eu nunca mais toquei em um cigarro desde então. Aos 12 anos eu me viciei em pornografia. Didn't take long. Não demorou muito. By the time I was in high school, no tempo que eu já estava no colegial, I was up with lust. eu já estava consumido com lascívia. Despia as meninas com os olhos na, na sala de aula, the most wild sexual fantasies. tendo as piores fantasias sexuais. I go to college and it gets worse. Eu vou para a universidade e piora. But in, in college, in my fraternity, Mas lá no, na, na, faculdade, na fraternidade que eu, que eu fazia parte. One night, a really good athlete came to my room, shared the gospel with me, and I got saved. Uma noite um cara veio, compartilhou o evangelho e eu fui salvo. When I got saved, quando eu fui salvo, cussing left my life like that. O xingamento foi da minha vida, saiu da minha vida com um estalar de dedos. Drunkenness left my life like that. Bebida saiu da minha vida assim rápido. But the lust didn't leave. Mas a lascívia não saiu. I was still addicted to pornography. Eu ainda estava viciado em pornografia. 23 years of age, aos 23 anos de idade, I married the prettiest girl in my eyes that walks the earth. Casei com a menina mais linda aos meus olhos que, que existe na terra. I thought it would go away now. Eu pensei, agora vai embora isso. It didn't. E não foi. I'm still eaten up with lust. Ainda estava consumido com lascívia. It's affecting my marriage. Isso já estava afetando meu casamento. Both in the bedroom and our marriage in general. Tanto no quarto como em geral nosso casamento. 24 years old. 24 anos de idade. I go into the ministry. Eu passo a ser um ministro. I'm still eaten up with lust. E, e exercendo o ministério estou consumido com lascívia. Eu fazia parte de uma das igrejas mais conhecidas dos Estados Unidos. We had 450 paid staff members. Havia, havia 450 pessoas que eram contratadas como equipe de trabalho da igreja. My job a minha função was I took care of all the incoming guest speakers. Eu cuidava de todos os pregadores convidados. We had some of the most well-known pastors, ministers, evangelists come in our church in the world. A gente tinha os mais conhecidos pastores, evangelistas e mestres do mundo inteiro que vinham para nossa igreja. There was a man Havia um homem who had probably the most powerful deliverance ministry in the entire 20th century. Que teve talvez o ministério de libertação mais poderoso do século 20. His name was Lester Sumrall. O nome dele era Lester Sumrall. Well, he had come to our church a few times. E ele já tinha vindo à nossa igreja algumas vezes. We were pretty close. E a gente era muito próximo. So in the fall of 1984, então no outono de 1984, I opened up to him. eu me abri com ele. I said, Brother Summerall, eu falei, irmão Summerall, I'm bound to lust. eu estou preso na lascívia. Boy, I'll tell you what, he rebuked me. Eu vou te dizer, ele me repreendeu. Like a good father. Como um bom pai. I knew he loved me, eu sabia que ele me amava, but he was not gonna ease up his message mas ele não ia facilitar sua mensagem comigo. He wanted me to know. Ele, ele, ele, ele queria que eu soubesse This is sin. que aquilo era pecado. I listened to everything he said. Eu escutei tudo que ele disse. I said, Brother Samuel. E eu falei, brother, irmão Samuel. Would you please pray for me? Por favor, ore por mim. He said, sure. Ele falou, claro. Come close. Vem aqui mais perto. Put his hand on top of my head. Colocou a mão em cima da minha cabeça. Prayed a really strong prayer. Orou uma oração muito forte. Do you know what happened? Sabe o que aconteceu? Nothing. Nada. Well, bem, I, I guess I better find Acho que é melhor achar um evangelista com uma unção mais forte, então. Você não vai achar alguém com uma unção mais forte nessa área que esse homem tinha. Nove meses depois, May the 2nd, 1985. Segundo de maio de 1985. Man gave me his condominium um homem, um homem emprestou seu condomínio, sua casa. Para que eu ficasse lá, eu fiquei quatro dias em I, jejum. I'd been on many fasts. Eu já tinha feito muito jejum. But on this particular fast, mas nesse jejum em específico, on the fourth day, no quarto dia, May 6, 6 de maio, 1985, 1985, I got completely free. Eu fui completamente liberto from pornography. da pornografia. And I'm still free Estou livre até o dia de hoje. Thank God. A graças a Deus. Thank graças Deus a Deus. Now, agora I started walking in my freedom eu comecei a caminhar na minha liberdade for a couple, for a couple years. por alguns anos. And I mean, I was free. E eu estava livre. I had a nagging question. Mas eu tinha uma pergunta que insistia. I said, God, I don't get it. Eu falei, Deus, eu não consigo entender. I humbled myself. Eu me humilhei. I opened up. Eu me abri. I bore my soul, my heart. Eu coloquei meu, minha alma, meu coração. To brother Semro. Pro meu irmão Samuel. Why didn't you set me free when he prayed for me? não me libertou quando ele orou por mim? Why wasn't it until nine months later? Por não só foi nove meses depois? And the Lord started showing me my prayer life. E o Senhor começou a me mostrar como era a minha vida de oração. To answer my question. Para responder a minha pergunta. 1982. Em 1982, I made a decision. Eu tomei uma decisão. I'm going to get every morning at 4:45. Eu vou acordar todas as manhãs às 4:45. And I'm going to be praying by 5 a.m. E eu vou orar começar a orar a partir das 5. E vou orar até às 6 e meia, às vezes até às 7. E eu orava por todos os tipos de coisas. But the real passionate cry of my heart Mas o, o clamor apaixonado do meu coração era God use me. Deus me use. To get people saved. Me use para salvar pessoas. Use me. Me usa. To win many, many people to Jesus. Para ganhar muitas e muitas pessoas para Jesus. Use me to get people healed. Me usa para curar pessoas. Use me to get people delivered. Me usa para libertar pessoas. I would cry out with such passion. Eu clamava com tanta paixão. There were times I'd cry out. vezes que eu clamava. God, give me souls or I'll die. Senhor, me dê almas, senão eu morro. So the fall of 1984. Então lá no outono de 84. I've been praying this way for two years, eu estava orando assim para dois anos. I'm out praying one morning. I don't know if it was before or just after left Summerall, but it was right in that neighborhood. Eu estava orando uma manhã, não sei se foi antes ou depois desse momento com Summerall, foi, mas foi nessa época. I'm praying, right? Eu estou lá orando, okay? And the Holy Spirit interrupts me. E o Espírito Santo me interrompe. And he said, e ele Son, diz, filho, Your prayers are off target. As tuas orações estão fora de alvo. I thought, What? Eu falei, o quê? I'm praying that you would use use me to win many to Jesus. Eu estou te pedindo para que o Senhor me use para ganhar muitos para Jesus. Get people healed. Para curar pessoas. I'm thinking, this is the devil. Eu estou pensando, isso é o diabo. Então ele diz isso para mim. ele, ele falou, você pode ganhar multidões para Jesus. Você pode curar muitas pessoas. Você pode libertar muitas pessoas. E assim acabar, e mesmo assim acabar no inferno para sempre. Agora eu estou pensando, ah, isso realmente é o diabo. Mas eu sabia, conhecia a voz dele, eu sabia que não era o diabo de maneira alguma. Então ele disse isso para mim. Judas left everything he had to follow me. Judas abandonou tudo que tinha para me seguir. Judas cast out devils. Judas expulsou demônios. Judas healed the sick. Judas curou enfermos. Judas preached salvation to people. Judas pregou salvação para as pessoas. Judas is in hell. Judas está no inferno. I started trembling. Eu comecei a tremer. I, I will never forget this. Eu nunca vou esquecer esse momento. I was trembling. Eu estava tremendo so profusely. Eu estava tremendo tanto. I, I could barely speak. Que eu mal conseguia falar. And I said, e eu disse, What then should be the main prayer I pray? Então qual deve ser a minha principal oração? He said to know me intimately. Ele disse para que você me conheça intimamente. And that day I, I was I, I couldn't stop thinking about it. E naquele dia eu não conseguia parar de pensar nisso. I thought eu Moses, pensei. Moses's number one desire o desejo número um de was Moisés to know God era conhecer Deus intimamente. David, he finished well. E ele terminou bem. David's number one desire O desejo número um de Davi was to know God era conhecer Deus intimamente. He finished well. E ele terminou bem também. Apostle Paul's number one desire. O desejo número um do apóstolo Paulo He count everything garbage que contava a, o, to, além de todos os lixos. Ele não queria isso, ele queria conhecê-lo intimamente. So então minha oração começou a mudar. This is what I foi quando aí eu comecei a orar com paixão. Father, Pai, eu quero te conhecer melhor do que um homem possa conhecer. eu quero te agradar da melhor maneira que um homem possa. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero amar o que tu amas. eu quero odiar o que tu odeias. eu quero que o Senhor ande comigo. I start crying this out now. E eu comecei a clamar isso agora então. You say, What does this have to do with you not getting free when Lester Summerall prayed for you? E está falando, o que, isso tem a ver com você não ser liberto quando o Lester Summerall orou por você? It has everything to do tem with tudo a ver com isso. Look what Paul says to the Corinthians Olha o que Paulo diz aos Coríntios de novo. For godly sorrow. Porque a tristeza segundo Deus. Everybody say godly sorrow. Todo mundo diz tristeza segundo Deus. Produces repentance. Produz arrependimento leading to que leva à salvação. Okay, now stop right there. Agora para aí. The word salvation A, a, a palavra salvação is the Greek word soteria. é a palavra grega sotério, And that Greek word means healing, e essa palavra grega significa cura, preser- preservation, preservação, soundness of mind, pureza de mente e libertação. E agora eu estou falando de libertação aqui, ok? Então vou substituir pela palavra libertação. Porque a, tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à libertação. Da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza segundo o mundo. Todo mundo diz tristeza do mundo. Produz morte. Two sorrows. Dois tipos de tristeza então. Both sorrows say I've sinned. As duas tristezas reconhecem eu pequei. Remember, lembra. Balaam said, I've sinned. Balaão disse eu pequei. Yet God had Israel executed with the edge of the sword. Mesmo assim ele foi executado com a com a lâmina da espada. Judas said, I've sinned. Judas falou eu pequei. He even had remorse. E, e até foi, ele fez He threw mais. The money back in the temple. Ele jogou de volta o dinheiro no templo. Judas is in hell. Judas está no inferno. King Saul. O rei Saul. Said, I've sinned. Também reconheceu eu pequei. But he lost his kingdom. Mas perdeu o seu reinado. So both sorrows say I've sinned. Então as duas tristezas falam eu both pequei. Sorrows have remorse. As duas tristezas têm remorso. Both sorrows can have tears. As duas tristezas podem ter lágrimas. In fact, I've seen worldly sorrow with no or with tears and godly sorrow with no tears. Na verdade, já vi tristezas do mundo com muita lágrima e tristezas de Deus que não precisa de lágrima. What's the difference? Qual é a diferença? You can see it in the life of two kings. Você pode ver na, na vida de dois reis. Saul disobeys God. Saul desobedece a Deus. King Saul. O rei Saul. When he does, quando ele desobedece, the prophet Samuel comes. O profeta profeta Samuel vem said, You've disobeyed God. e diz: Você desobedeceu a Deus. He tries to put the blame on the people. Ele tenta jogar a culpa no povo. Samuel, does what a prophet does Samuel faz o que o profeta He faz goes, melhor. Oh, no. Ele diz: Ah, não. He backs him into the corner. Ele o coloca num canto. Saul says, I've sinned. E Saul diz: Eu pequei. But you know what the next words out of Saul Mas sabe quais são as próximas palavras da boca de Saul? Por favor, me honra agora na frente dos meus líderes e do meu povo. Em outras palavras, você me envergonhou. King David, o rei Davi, commits adultery. Comete adultério. Covers up it the adultery by murdering the husband. Esconde adultério ao assassinar o esposo. The prophet Nathan, uh, Nathan comes to him. O profeta Natan chega até ele. He backs him in the corner. O coloca num canto. David said, I've sinned against the Lord. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Falls on his face. Cai no chão. E não, se preocup... e não se preocupou com o pensamento dos líderes ou do povo. E ele clamou a Deus. Contra ti e somente contra ti eu pequei. King Saul was worldly sorrow. A tristeza de Saul é a tristeza segundo o mundo. What is worldly sorrow? O que é a tristeza segundo o mundo? It focuses on me. O foco está em mim. You've embarrassed me. Você me envergonhou. Honor me in front of my leaders. Agora me honre na frente dos meus líderes. King David o rei Davi. A tristeza tem o foco naquele que ele amava. eu, Eu feri o coração daquele que eu amo profundamente. Worldly sorrow focuses on you. A tristeza segundo o mundo, o foco é você. What's the consequence Qual é a consequência do pecado? Will I lose my marriage? Será que vou perder meu casamento? Will I be judged? Será que vou ser julgado? Godly sorrow. A tristeza segundo Deus o teu coração se fere porque você feriu aquele que você realmente ama. God spoke to me. Deus falou então comigo. He said, "Son, when you opened up with Lester Ele disse, filho, quando você se abriu lá com Lester Samuel, you were concerned. Você estava preocupado. That this sin que este pecado Fosse roubar tua chamada internacional de pregar nas nações. The focus was you. O foco era você. Nove meses depois. Porque você estava clamando e querendo conhecer o meu coração, fast, quando você estava naquele jejum, o teu coração estava quebrantado porque você estava ferindo o meu coração. Aquela era a tristeza do, de Deus que te levou ao teu arrependimento, que te levou à tua libertação. I've been free ever since. Eu estou livre desde então. You know what's amazing too? Sabe o que é maravilhoso também? You know when Before I got delivered, antes de eu ser liberto, if pornography was flashed in front of me, e a pornografia estava sempre diante de mim, I had no power over it. Eu não tinha poder sobre ela. I just couldn't turn away from it. Eu não conseguia evitá-la. After I got delivered, depois que eu fui liberto, I had power to turn away from it. Agora eu tenho poder de sair dela. If, if a woman walked by me with real tight clothing Se uma mulher passa por mim com uma roupa muito justa, I would look down eu olho para baixo until she went by. até que ela passe. But that's not That's not God's best. Mas esse não é o melhor de Deus ainda. ele quer que você, ele quer que você olhe na, no olho daquela mulher. Without any kind of lust, e sem qualquer tipo de lascívia. And say good morning. Você diga bom dia. So it took time. Então levou tempo. God started having, to renew my mind. Deus começou a ter que renovar minha mente. He started giving me revelations. Começou a me dar revelações. First revelation? A primeira revelação? This may sound stupid, but it was powerful. Talvez sou ignorante, mas é poderoso. That woman Aquela mulher is somebody's little girl. é a garotinha de alguém. É filha de alguém. She's not a piece of meat. Ela não é um pedaço de carne. Whoa. Eu falei, opa. That changed everything. Isso começou a mudar tudo. Then a, then a few months later, I'm praying more. Então uns dias depois estou orando mais. And this revelation comes. E essa revelação vem. She's created in the image and likeness of God and crowned with his glory. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus e coroada com sua glória. Whoa, she's God's little girl. Oh, ela é agora é filha de Deus, garotinha de Deus. Do you know now if pornography is flashed in front of me? Você percebe agora que se a pornografia vier na minha frente, I'm repulsed by it. Eu sou, na verdade, tenho repulsa. I'm honest. Eu estou sendo sincero. It has Deus me mudou tão completamente. Took about two or three years Levou uns dois ou três anos para que todo aquele processo. Are you following me? Você está me acompanhando aqui? But I'm, but I'm free. Mas eu estou livre. I have been in bondage. Eu estive já em cadeias. And I'm free. E agora estou livre. And free is so much better. E ser livre é tão melhor. You know what I'm so glad? Sabe o que eu sou tão feliz? I'm so glad. E me traz tanto alegria That Lester wasn't like a lot of preachers are today. Que o Lester Summerall não foi como muitos pregadores de hoje. Oh, son, don't worry about ah, it. filho, não se preocupa com isso You're não. 20 years old. Você tem 20 anos de idade. Você tem testosterona aí no teu corpo. 70% of the men, men in America look at pornography. 70% dos homens americanos olham pornografia. True stat. Isso é uma estatística verdadeira. 50% of preachers look at pornography once a month. 50% dos pregadores uma vez por mês olham pornografia. It's a true statistic é uma estatística verdadeira na América. He looked at me and loved me. Não, ele olhou e me amou. And corrected me. E me corrigiu. And I'm free today. E eu estou livre hoje. I'm so concerned about this gospel we're preaching. Eu estou tão preocupado com esse evangelho que temos pregado. Ah, don't worry about it. ah não se preocupa com nada. Grace covers a graça cobre você. Jesus, is your holiness. Jesus é tua santidade. Don't worry how you live. não se preocupa como você vive. Ok. Ok. Grace does cover us. A graça sim nos cobre. But even more, it empowers us to live a godly life. Mas além disso, nos capacita a viver uma vida como Deus quer. Grace Grace is God's empowering presence. A graça é a capacitação de Deus e a presença us the ability que nos dá a habilidade para fazer o que não conseguiríamos fazer na nossa própria força. E isso é obedecer à verdade. The strength of sin is the law. A força do pecado é a lei. Quando a palavra de Deus nos restringe de fazer aquilo que realmente gostaríamos de fazer, rather than being our delight. Ao invés de ser o nosso refrigério. So what's the strength então, of obedience? Então qual é a força da obediência? I was getting ready to preach one night, eu estava me preparando para pregar uma noite. And I heard e eu escutei the Holy Spirit. O Espírito Santo. He said, read John 14 verse or 15 verse 14. E ele diz: "Leia João capítulo 15, versículo 14." So I up my Bible to John 15. Então abri minha Bíblia em João 15. And I noticed verse 14 was the beginning of a paragraph. E eu sabia que o, o versículo 14 era o começo de um parágrafo. And, and I read this. E eu li isso. If you love me, se vocês me amam, keep my commandments. Guardem meus mandamentos. And I will pray the Father and he will send another comforter. E eu vou orar ao Pai, ele vai trazer outro outro consolador. Even the Holy Spirit who will abide with you. E o Espírito Santo vai habitar contigo. And I read all the way down to the 24th verse. E eu li até o versículo 24. Because it all all was like one topic. Porque tá, era tudo um tópico só. And I got to the end of the 24th verse. E eu cheguei no, no final do versículo 24. And the Holy Spirit said, e o Espírito Santo me disse, you didn't get it. Você não entendeu ainda. Read it again. Lê de novo. So I went back to verse 14. Então voltei no versículo 14 e comecei a ler de novo. Manter meus mandamentos. All the way down to the 24 Li tudo de novo até o 24. Holy Spirit said, e o Espírito Santo me diz: you didn't get it. Você não entendeu. Read it again. Lê de novo. So I went back up, if you love me, então voltei, se você me ama, guarde meu mandamento. All the way down to the tudo até o versículo 24. Holy Spirit said, o Espírito Santo disse, you didn't get it. você não entendeu. Read it again. Lê de novo. This went on like seven times. Isso aconteceu umas sete so, vezes. So this is the way I start reading it. Então aqui que tá a maneira que eu comecei a ler. If se Okay, I got it. Entendi. You você That's me. Esse sou eu. Got it. Entendi. Love. Ama. Okay, is that agape or phileo? Então isso é phileo, agape o okay. que, que é? Deixa eu okay. precisar. Me. Se você me ama. That's Jesus. Esse é Jesus. Keep. Guarde. And that's the way I read it. E foi assim que eu comecei a ler. All the way down to the 24th verse. Até o versículo 24. That took a long time. E demorou bastante. minutes to read it that time. 15 minutos lendo aquele trecho. I got all the way to the 24th verse. E quando terminei o versículo 24, and the Holy Spirit said, e o Espírito Santo disse, you didn't get it. Você não entendeu. Read it again. Lê de novo. I literally fell on the floor. Literalmente eu caí no I chão. Said, okay, God, eu falei tudo bem, Deus. My stupidity. Me perdoa minha ignorância. I don't see it. Eu não consigo enxergar. Would you please show me? Por favor, me mostra. read it again. E li de novo. If you love me, se você me ama, keep guarda. And I went, whoa. Eu falei, opa. There's a little asterisk by the keep. Ah, coloquei um asterisco ali no guarda. I went over to my margin. E aí fui lá na margem lá embaixo. And it says, if you love me. E daí tava dizendo, se você me ama, you will keep. Você guardará. My commandments. Meus mandamentos. I Went, oh my gosh. Eu falei, meu Deus. I need two guys. Two guys. Eu, preciso de dois caras aqui voluntários. Pastor Biggie, can you help Pastor me? Pastor Biggie pode me ajudar aqui em cima? Pastor Lucy, oh Pastor, come on. Yeah, you're good. Come você on. também. I hope I know your name. I don't know your name. You eu não sei o teu nome, mas vou actually, I think it is. I think they got it wrong in my PowerPoint. I think this is John 14, but anyway. Ele está falando que está errado no PowerPoint, é João 14, tá? O capítulo. And who are you? Ricardo. I'm American. Can I say Ricardo? Eu sou americano, posso falar Ricardo. Guys, face me. what? Face me. Olhem, olhem para ele, tá? Pretend I'm Jesus, pretend you're me. Imagine que você, eu sou Jesus e você sou eu. Ricardo. Ricardo. If you love me. Se você me ama, keep my commandments. Guarda meus mandamentos. Em outras palavras, você vai mostrar que me ama guardando meus mandamentos. That's the way I read it. Era assim que eu lia. Those seven times. Essas sete vezes. Okay? Now watch this. Agora veja isso. Biggie. Bigard. If you love me, se você me ama, you will keep my commandments. Você guardará meus mandamentos. In other words, Biggie. Big, em outras palavras. Fall head over heels in love with me. And you'll have no trouble keeping my commandments. Se você sempre me amar, você nunca vai ter problema de guardar meus mandamentos. You see the difference? Você consegue ver a diferença? This is law. Isso aqui é lei. This is relationship. Isso aqui é relacionamento. Thanks, guys. When I was in college, quando eu estava na faculdade, met a girl named Lisa Toscano. Lisa Toscano. Eu, eu, eu, conheci lá na faculdade uma menina chamada Lisa Toscano. Comecei a namorá-la. Na verdade, no primeiro encontro eu fiz com que ela aceitasse o Senhor. Eu me apaixonei completamente por ela. Eu tinha três semanas as últimas de aula. E a gente se via todas as noites por três semanas. Eu a levava de volta aos dormitórios que ela, que ela estava. Quatro horas da manhã toda noite. We'd just be out on the campus talking. A gente ficava lá no campus falando, just looking each other's olhando um para o outro, just in dentro love do olho. With each other. A gente falava que se amava. Her, her parents lived near the university. Os pais dela moravam perto da universidade. One time I went to her house. Uma vez eu fui na casa dela. I was there five or six hours. E ali fiquei cinco, seis I went horas. Back to the dorm. Voltava lá onde eu dormia. She called me. Ela me ligava. She said, you left your jacket ela falou, ah, você esqueceu sua jaqueta aqui. I said, I guess I better come eu falei, ah, acho que é melhor eu voltar para buscar então. And I'd stay another five hours ficava mais cinco horas conversando. I was so in love with her. Eu estava com tanta paixão por ela. She would have called me in the middle of the night. E ela me ligava no meio da noite. Said, Honey, e falava, querido. I want an ice cream cone. Eu quero um cone de sorvete. I would have said, you want chocolate or vanilla? I'll be there in five minutes. Eu falava, você quer chocolate ou baunilha? Em cinco minutos eu levo. Now did I do that to prove I loved her? Agora eu fazia isso para provar que eu amava. No. Não. I did it because I was passionately eu fazia in love porque with her. eu tinha paixão, eu estava apaixonado por ela. But then, Mas aí então, we got married. a gente se casou. After a few years, Depois de alguns anos, honey, querido, would you help me make dinner? você me ajuda a fazer o jantar? Babe, the football game's on. Ó, o jogo de futebol tá na TV aqui, não dá. Forget chocolate or vanilla. Esqueça chocolate ou baunilha. In the middle of the no night, meio da noite, I'm watching the football eu estou assistindo o jogo de futebol. Now, agora, it's not my delight to get her ice cream. Já não é mais meu refrigério comprar para ela um sorvete. Okay, I'll help you. Ok, vou te ajudar a entender aqui. You seeing the difference? Você está vendo a diferença? É isso que Jesus disse para a igreja em Éfeso. Ele falou assim, eu sei que vocês têm obras, eu sei que vocês são pacientes, eu sei que vocês não toleram a maldade, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês não amam mais como me amavam antes. Ele disse, se arrependam. Volte às primeiras obras. Mas Calma aí, você acabou de dizer que eles têm boas obras. está falando about Yeah, I'm being restrained. Mas ele está falando, ah, é, eu estou sendo restringido. I guess I, I guess I better witness to this person. Acho que é melhor eu testemunhar para esse cara, vai. I guess I should go to the conference. Acho que é melhor eu ir nessa conferência mesmo. Where when you first got saved, it was like, I can't wait for the conference. Mas quando você foi salvo, não dá para esperar. Eu quero que a conferência chegue. Então você perdeu a força da obediência. Porque abandonou o primeiro amor. Agora a palavra do Senhor é mais lei para você. Não é mais seu refrigério. Cristianismo na verdade é um relacionamento. Eu quero que todo mundo curva a cabeça e feche seus olhos aqui. With every head bowed, com toda a cabeça curvada, every eye closed. todos os olhos fechados. I want you to be honest. Eu quero que você seja sincero. Is God's word to you? Se essa palavra de Deus é para você. Is it your delight? A palavra de Deus ou ela é teu refrigério? Come on, be honest. Seja honesto aqui. Assess yourself. Agora cheque a você mesmo. Examine yourself. Examine a você mesmo. It's God's word. When God tells you to do something, is it Is it your delight? Quando Deus te manda fazer algo, isso é o teu refrigério? Or do you do it ou você faz just because he said to do it? Só porque ele disse para fazer. Are you really being restrained from what you really want to do? Ou você está realmente sendo restrito do que você realmente you, queria fazer? Do you find yourself obeying God when it doesn't interfere with your pleasure? E você só encontra espaço para obedecer a Deus quando não interfere com o teu prazer pessoal. Mas se a sua palavra, a palavra dele interfere o teu prazer, você meio que ignora. Faz agora um, uma, uma checagem sincera consigo mesmo. Say, se você está dizendo, John, a palavra de Deus está sendo mais um, algo restritivo in, na minha vida. Em algumas áreas. Não é mais o meu refrigério. E eu quero isso mudado hoje. Eu tô, eu estou pronto para me arrepender. Eu estou pronto para voltar ao meu primeiro amor. Se você é essa pessoa aqui, levante sua mão bem alto. levante sua mão bem alto. Stand up if your hands raised. Fique em pé com as suas duas mãos levantadas. Eu ia te chamar para orar aqui, aqui embaixo. Mas 95% do prédio está de pé. Thank you for being so honest. Obrigado por ser honesto. Just put up the other hand now. Agora levanta a outra mão, as duas mãos para Close your eyes. Feche seus olhos. Holy Spirit of God. Espírito Santo de Deus. I believe with all my heart. Eu creio de todo o meu coração. Not yet, not yet. Ainda não. I believe with all my heart. Eu creio de todo o meu coração. That your people have humbled themselves. Que o teu povo se humilha aqui perante ti. And I'm asking you now. E eu te peço agora. Fall upon them. Caia sobre eles. And grant the gift e dê Deus o dom of repentance. do arrependimento. I want you to stay focused on him. Eu quero que você se foque nele agora. I want you to open up the eyes of your heart. Eu quero que você abra os olhos do teu coração. E eu quero que você se foque em Jesus. se você pudesse ver o rosto dele agora, você não veria raiva, você não veria um olhar enojado, smile, você veria um sorriso, huge, tender smile, um grande e suave sorriso, so strong, so com olhos tão fortes e tão cheios de amor. E todo o foco dele está em ti. Ele não está enojado de ti. Ele está renovado e ele está feliz pela tua resposta à sua palavra. Aqui está a presença dele. Right there. Aqui está. Now I want you to listen to me. Agora eu quero que você me escute. Put your hands down. Abaixe suas mãos. I feel the Holy Spirit's telling me to do something. Porque eu sinto o Espírito Santo me pedindo para fazer algo. Keep your eyes closed and listen to our voices. Mantenha os olhos fechados e escute só a minha voz. There are many of you that are standing. Há muitos de vocês que estão aqui em pé. You do not have a covenant relationship with Jesus. E não tem uma relação de aliança com Jesus. You know about Jesus. Você conhece sobre Jesus. You, you go to conference. Você até vai a conferências. You church. Você vai à igrejas. You know he was raised from the dead. Você sabe que ele ressuscitou da morte. But you don't have a covenant relationship. Mas não tem um relacionamento de aliança. You say, John, how could you say that? John, como você pode dizer isso? How can I believe in Jesus and not have a covenant relationship? Como posso crer em Jesus e não ter um relacionamento de aliança? Let me give you an example. Vou te dar um exemplo. You can have a girl. Você pode ter uma she's, garota she's dating a guy. que namora um cara. She knows he's a good soccer player. Conhece, sabe que ele é um bom jogador de futebol. She knows he's got a scar on his forehead from a bicycle accident. Sabe que ele tem uma cicatriz na testa de um acidente de bicicleta. Sabe que ele é um grande estudante de matemática. Já foi na casa dele. Conheceu sua família. Mas isso ainda não dá uma aliança de uma, um relacionamento de aliança entre eles. Não é até o momento que esse cara se ajoelha. Abre uma caixinha com uma aliança. E diz: "Você casaria comigo?" Nesse ponto ela tem uma decisão para tomar. Ela pode ignorar a proposta e continuar a vida como é, conhecendo sobre ele, até indo na casa dela, conhecendo a família, mas ela ainda não tem aliança. Or she can say yes. Ou ela pode dizer sim. And if she says yes, e se ela disser sim, couple months later, she's gonna put a white dress on. alguns meses depois ela vai pôr um vestido branco, she's gonna walk down an aisle of a church. vai andar no corredor de uma igreja she's gonna communicate something. e vai comunicar algo. She's gonna say goodbye to every man on the planet. Ela vai estar dizendo tchau para qualquer outro homem no planeta, Except for the one guy waiting for her. a não ser por aquele que está lá esperando por ela. She's giving her entire heart and life to him. Ela está dando todo o seu coração e vida a ele. Agora me escute aqui. Quando Jesus, o nosso Criador, morreu na cruz, Derramou cada gota de sangue no seu corpo por mim e por você. Era ele que estava ali se ajoelhando. Dizendo, você seria minha noiva. A noiva de Cristo. Agora nesse ponto nós temos a decisão a tomar. A gente pode ignorar a proposta. E continuar conhecendo sobre ele. Conhecendo que ele é o filho de Deus. Vindo na igreja, estando com seus familiares mas não ter aliança com ele. Ou a gente pode fazer o que aquela mulher faz. a gente pode dar todo o nosso coração, toda a nossa vida a ele. Se você está aqui nessa noite e você está dizendo, John, a verdade seja dita, eu vou à igreja, eu creio em Jesus Cristo, mas ainda não dei meu coração completamente, minha vida completa. E eu estou preparado para fazer isso nesta noite. Eu, eu, se você é essa pessoa, eu quero que você venha pelos corredores. Venha até os pelos corredores. E eu quero que você venha até aqui à frente. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Que você receba Jesus. Venha o mais, mais longe que você puder. Hey, hey. Eu tenho tanto orgulho de você. Tanto orgulho de você ter vindo. Tanto orgulho de você ter vindo. Pode vir, pode vir. Aplauda essas pessoas agora aqui. Estou tão orgulho de vocês. Estou tão alegre por você. Aplauda ao Senhor por eles. Estou tão orgulho de vocês. Isso é maravilhoso. Come on, clap. Aplauda o Senhor mesmo, aplauda de verdade. Aplauda como se você realmente estivesse enlouquecendo de alegria. Venha mais frente, mais, mais forte se você puder. Pode vir mais próximo. Continua vindo mais próximo. Todo mundo pode apertar um pouquinho mais quando você conseguir. Porque há muitas pessoas atrás de você. Continua vindo que tem mais pessoas vindo. Eu vou orar com todos vocês. Eu não esqueci de você, fique em pé também. Mas o Espírito Santo me mostrou que havia pessoas que precisavam se entregar completamente a Jesus. Vocês aqui na frente, olhem para mim aqui. Se você conseguir, olhe para mim um pouco. Se você conseguir. Por que, que você está com uma expressão triste no teu rosto? Essa é a melhor decisão que você já tomou. I've never once seen a bride cry eu nunca vi uma noiva chorando a não ser que foram lágrimas de, de alegria. Eu vou te dizer de novo. Jesus é quem está com o melhor sorriso. O céu está em festa. Se só você tivesse vindo, já teria festa. Então é isso que eu quero que você faça agora. Eu vou orar com eles e depois com vocês. Deixa eu te dizer o que vai acontecer. Está preparado aqui? A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você quer saber o que vai acontecer? Está pronto? Você vai morrer. Now hold Agora espera aí. You're still gonna have the beautiful hair. Você ainda vai ter esse lindo cabelo. You're gonna have that nice hairdo. Esse, esse, esse lindo topete aqui. Você vai ter essa camiseta ainda aí amarela. Your physical body's not about to die. O teu físico, o corpo físico não é ele que morre. The slave Mas aquele que era escravo, to die. o escravo está morrendo. The real you o verdadeiro você is a spirit. é um espírito. And that spirit e esse espírito is a slave Antes estava escravo. E agora ele está morrendo. e instantaneamente, Deus vai criar uma, um príncipe, uma princesa. Você vai ser a exata imagem de Jesus. Você está prestes a nascer de novo. E Deus vai fazer. Apenas com a nossa oração. Você está preparado? Então isso que eu quero que você faça aqui. Eu quero que você feche seus olhos. E abra o teu coração. Levante suas mãos aqui na frente. Eu vou orar. E o Felipe vai orar. E você vai repetir depois dele. Eu quero que você ore com a gente. Espera aí. Deus, Deus me disse que tem mais pessoas que queriam estar tá aqui. I, I, I just heard it. Eu, eu escutei isso you agora. You need to run down here. Corre aqui. Don't walk, run. Não anda, né? corre até. Don't walk, não, run. não nem anda, run corre. As fast as you can corre o mais right rápido now. que você consiga agora. Because God doesn't want you missed. Porque Deus não quer que você perca. Pode vir, pode vir, vem correndo. Pode vir. Pode vir correndo. Olha, ah, eles estão vindo, correndo. Olha para esse cara com a barba branca linda. Vem! Okay, close your eyes. Feche seus olhos aqui na frente. More... Uh, no, aqui vem outro grupo. Pode vir, pode vir. Run, run, run, vem, corre, corre. Okay, there's probably 20 more. Talvez mais 20 pessoas right. pelo menos. Lift up your hands. Levante suas mãos aqui, vamos orar. Isn't that beautiful? Jesus didn't want them left out. Isso não é lindo? Jesus não queria que esses últimos ficassem de fora. But today, Mas hoje, December 1st, 1 de dezembro 2017, de 2017, that's all changing. tudo isso muda. From this moment forward, Deste momento em diante, I give you eu te dou Jesus, Christ. Jesus Cristo. I give you eu te dou my spirit, soul and body. meu espírito, alma e corpo. Everything I am, tudo que eu sou, everything I have, tudo que eu tenho. And I confess you now, e eu, eu confesso agora. As the supreme authority of my life. Tu és a suprema autoridade da minha vida. You are my Lord. Tu és o meu Senhor. And I will serve you as my king. E eu te servirei como meu rei my beloved groom, meu, meu, meu amado noivo, and my dearest friend, e o meu melhor amigo, forever and ever. para todo sempre. Thank you. Obrigado. That you have changed me now. Porque o Senhor me transformou agora. I'm not a slave anymore. Eu não sou mais escravo. a child of God. Eu sou filho de Deus. Your blood has cleansed me. O teu sangue me limpou. E eu estou diante de ti santo. Agora levante suas mãos. Keep them up. Levante suas mãos. Todos de vocês aí, levantem as mãos também na igreja. Eu quero que vocês aí nos assentos orem também. Orem isso. Jesus, Tu és o meu Senhor. Mas eu abandonei meu primeiro amor. para que possamos andar juntos como um, profundamente apaixonados e trabalhando juntos. Me lave com o sangue de Jesus. Now I lift my hands to you. Agora eu levanto minhas mãos a ti. Everyone lift your hands. Todos levantem suas mãos aqui. Now let me pray for you. Agora deixe que eu ore por você. I want you to close your eyes with your hands lifted. Feche seus olhos, levante suas mãos. I want you to behold him. Eu quero que você contemple-o. Behold him in your heart. Contemple no teu coração. Now, Holy Spirit, Agora Espírito Santo. You're amazing. Tu és maravilhoso. Caia sobre esses homens e mulheres. Don't pray. Não ore agora. Just admire him. Apenas admire-o. Fall upon them. Caia sobre eles. There's his presence right there. Aqui está a presença dele. Wow. Remember, don't pray. Lembra, não precisa chorar. Just receive. Apenas receba. I'm fine with crying. It's fine to cry. Tudo bem chorar? Just receive. Mas receba também. Fill them, master. Enche-os, mestre. Fill them. Enche-os. With your spirit. Com teu espírito. The spirit of Jesus Christ. Espírito de Jesus Cristo. Oh, Espírito de Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós nos renovamos e é um refrigério ver o que o Senhor faz. Por favor, mestre. Venha mais forte. Por favor. Caia sobre nós. Encha-nos. Liberte meus irmãos e irmãs. I speak freedom to you. Eu, eu falo liberdade a ti. Command eu ordeno sins that have so easily beset you pecados que facilmente te prendiam e te enganavam, que sejam quebrados de sua vida. Eu ordeno fortalezas demoníacas que sejam destruídas. Eu quebro maldições que passavam de geração em geração. Essa maldição não virá. Você é abençoado. Você é filho filho de Deus. You are free. Você é livre. There he is. Aí está ele. There's his presence right there. Aqui está a presença dele aí. Lift your hands up one more time. Levante suas mãos mais uma vez. Lift them up. Levanta suas mãos bem alto mais uma vez. Father, I'm asking. Pai, eu estou te pedindo. Pour out your love afresh in our hearts. Derrama o seu amor fresco sobre os seus Holy corações. Spirit, Espírito, enche os nossos corações de amor por Ti, amor por Jesus. Nos encha. Aí está Ele. Há um rio de sua presença começando a fluir aqui. Esse rio que flui do trono de Deus está soprando aqui. Entre nesse rio. Entre nesse rio. Wash us. Lave-nos. Wash us, Lord. Lave-nos, Senhor. Wash us with your blood. Lava-nos com teu sangue. Wash us with the water from above. Lava-nos com tua água que vem de cima. Let it flow, my Lord, let it flow. Que flua, Senhor, que flua. Father, in the name of Jesus. Pai, no nome de Jesus. Colunas estão sendo curadas. Você sendo curado. Estômagos estão sendo curados. Pessoas estão sendo libertas. Obrigado. Eu quero que você nós levante suas mãos pela última vez aqui. Toca de maneira suave agora. Eu quero que você sussurre palavras que você realmente queira dizer de verdade. Não importa se for só um obrigado. Ao longo, que você realmente fale isso do seu coração. Jesus, tu és tão maravilhoso. Se, se só for isso, está ótimo. Mas sussurre a Ele. Sussurre a Ele agora. Now lift up your hands Levante suas mãos and say it out loud. e diga em voz alta. Say it with passion. Diga com paixão. Thank you so much. Muito obrigado. Now give him praise. Agora dele louvor e adoração. Aplauda o Senhor.